जवाब देना बहुत ज़रूरी है पब्लिक क्योंकि यहाँ के कुत्ते बहुत ज़्यादा भोग रहे <laughs> रहा काट के बाहर जा मेरी जान तू तो ऐसी फिकत आए जैसे पान की दुकान फाइव स्टार के नीचे दाल चड्डी की दुकान और तो मेरी तो मेरे को पता है तेरी बंदी को हम सब ने गुल्फा कराए तेरे साथ वालों ने भी मेरा लड़का है हिप हॉप के म्यूजिक पे माहौल लगा है हिप हॉप के म्यूजिक पे माहौल लगा है मिम बना दूंगा सीन बना दूंगा मिम बना दूंगा सीन बना दूंगा मिम बना दूंगा लड़ मेरा जाएगा तो सह नहीं पाएगा गाने के जरिए से छोड़े भी जाएगा भीख मंगने को तू मेरे पास ही आएगा अपन तो खड़े ला छोड़ के दिखाएगा बम्बई सत्तर से वन साइड मचाएगा हिजड़ा बना के मैं देखो ना चाहेगा फटे तू यहाँ पे तू पैसे कमाएगा तू यहाँ पे पैसे कमाएगा फटे तू यहाँ पे पैसे कमाएगा फटे तू यहाँ पे पैसे कमाएगा इजड़ा बना के मैं देखो ना चाहेगा बहुत सौ दो सौ करता ना बेच दिया तुमको तीन सौ रुपये तो अब उन मीम नहीं सीधा सीन बनाते Sun Sin banadunga sin banabanadunga Sin banadunga sin banabanadunga Sin banadunga sin banabanadunga तेरी बंदी को भेज मैं मीम बना दूंगा सीन बना दूंगा सीन बना बना दूंगा सीन बना दूंगा सीन बना बना दूंगा सीन बना दूंगा सीन बना बना दूंगा मैं चौकी में जाके मैं गेम बना दूंगा सीन बना दूंगा सीन बना बना दूंगा सीन बना दूंगा सीन बना बना दूंगा सीन बना दूंगा सीन बना बना दूंगा तेरी बंदी को भेज मैं मीम बना दूंगा सीन बना दूंगा सीन बना बना दूंगा सीन बना दूंगा सीन बना बना दूंगा सीन बना दूंगा सीन बना बना दूंगा मैं चौकी में जाके मैं गेम बना दूंगा तीन सौ रुपये भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि तेरा खड्डा खराब है फिजा